Ibiza, vanguardista en un boutique hotel. Yoga, diseño rural. Estamos en el Hotel Chereca, en Ibiza. Es un nuevo establecimiento que se ha abierto hace muy poco. Estamos en una finca que era de nuestra familia, que está a casi escaso un kilómetro y medio de la ciudad de Ibiza, en un entorno muy, muy agradable, muy, muy de campo, pero con, hemos querido darle a todo un aspecto más moderno y un poco más más vanguardista y más especial de lo que se suele ser un típico hotel rural o, un agroturismo de Ibiza. El hotel es no, lo, entendemos como un hotel rural, es un, boutique hotel en realidad, es un hotel, tenemos 11 habitaciones nada más, eh, somos 5 estrellas. Como no, queríamos encasillarnos en un aspecto rural, hemos introducido eh, muebles muy, muy vanguardistas como los muebles de Zaha Hadid, arquitecta recientemente fallecida, muy, muy famosa. Hemos diseñado nosotros estas mamparas que son como un poco especiales, que es un poco el símbolo de, eh, que se repite por varios sitios, luego las vigas payesas eh, de Sabina antiguas que hemos recuperado en la rehabilitación, pues las hemos reutilizado como en el comedor y en la entrada como, elementos de, iluminación. Bueno, es todo un poco cúmulo de, dos años de trabajo, de, ir diseñando cada esquina, cada rincón, para conseguir lo que, lo que habéis visto, vamos. Tenemos un restaurante magnífico, está abierto al público para, todo el mundo, no es solamente exclusivo de hotel, al revés, queremos que sea una de las piezas fundamentales del propio establecimiento. Y, luego tenemos el yoga, tenemos un centro de yoga donde eh, la gente que viene pues, eh, puede disfrutar del yoga y además pues, en un entorno muy, muy natural y, muy cercanito".